бир калыпта кыймылда нерсенин сызыктуу ылдамдыгы абсолюттук мааниде туруктуу бойдон калып багыты өзгөрөт жана каалаган чекитте траекторияга тангенциалдуу багытталат сызыктуу ылдамдыктын модулу жолдун убакытка болгон катышына барабар эгерде нерсе толук айлануу жасаган болсо анда жол айланага барабар ал эми убакыт мезгилге барабар мегилди жыштык менен туюндуруп алабыз анда ылдамдык туюндурма төмөндөгүдөй бурчтуу кылдамдык деп радиус векторунун айлануу бурчунун бул айлануу болгон убакыт аралыгына катышына барабар физикалык чоңдук аталат бурчтуу кылдамдык омега тамгасы менен белгиленет си системасындагы бурчтуу кылдамдыктын бирдиги секундасына радиан болуп саналат бир айлануу үчүн айлануучу бурчу эки пи болот ошондуктан бурчтуу кылдамдык мезгил же жыштык менен көрсөтүлүшү мүмкүн